Раздел 2. Упражнение 2. Послушай и из двух слов произнеси то, которое ты слышишь. One. Pen. Two. Save. Three. Den. Four. Wide. Five. Cut. Six. Pence. Seven. Vine. Eight. Bag. Nine. Put. Ten. Bad. Теперь послушай все слова и повтори их. 1. Ben Pen 2. Safe Save 3. Ten Den 4. White Wide. 5. Cut. Gut. 6. Pence. Pens. 7. Fine. Vine. 8. Bag back. 9. Boot. Put. 10. Bad. Bat. Послушай и из двух слов произнеси то, которое ты слышишь. One. bag. 9. Put. 10. Bad.